Saan nagsimulang magbago ang lahat? Kailan nung ako'y di na naging sapat? Ba't di mo sinabi nung una pa lang? ang aking pagmamahal Lahat ay pinigay ng mapangiti ka lang Ba't di ko nakita na ayaw mo na Ako ang kasama Pero hanap mo siya sa piling niya Hindi ko na pipilit pa Ang tanging hiling ko lang sa kanya Saan natigil ang pagiging totoo Sa tuwing mababanggit na mahal mo At kung masaya ka sa piling niya Hindi ko na pipilit pa Ang tanging hiling ko lang sa kanya Ba't di ko naisip na merong hanggan Ako yung nauna Pero siya ang wakas At kita naman sa iyong mga mata bakit pinili mo siya Pinapaumbaya ko na sa kanya